La PES és un projecte que permet als estudiants eh, col·laborar amb una entitat amb l'objectiu al final de poder resoldre una problemàtica real. APS per mi ha sigut una manera de poder contactar amb diferents entitats i que tenien una necessitat i eh, en el nostre cas és la tutela, que tenia la necessitat de la sexualitat, doncs vam fer diferents tallers per poder donar resposta a el que ells necessitaven hi ha entitats que es fiquen en contacte amb la URB perquè tenen una necessitat i la URB dona resposta mitjançant doncs, els alumnes amb el treball final de grau o altres col·laboracions que fan. I és això, entitats que tenen una demanda. Doncs per mi l'APS és una, un instrument que la URB posa a disposició dels estudiants eh, per continuar la seva formació, continuar adquirint coneixements eh, i d'alguna manera eh, que aquests coneixements es plasmin eh, a, a la societat. No? És, eh, normalment aquesta contribució social es fa a través d'una entitat o d'una associació i d'alguna manera, en definitiva, seria fer un projecte que tingui eh, algun efecte en la societat.